中文天地第三课生词：哪哪国国人人哪国人哪国人很。 很对了，对了，法国，法国，法国人，法国人，美国，美国，美国人。 美国人，英国，英国，英国人，英国人，中国，中国，中国人，中国人，说，说。 法文，法文；中文，中文；英文，英文。会，会；不会，不会。一点儿，一点。 和和。